El pretérito perfecto se usa para hablar de acciones en el pasado cercano. Eso significa que continúan en el actual periodo de tiempo o terminaron hace poco. Por ejemplo, esta mañana he jugado al balón mano o Mónica ha comido tacos esta semana. Para hablar en pretérito perfecto hay que utilizar el verbo auxiliar haber y el verbo principal en participio. El verbo haber es un verbo irregular. Se utiliza más o menos como el verbo have en inglés o el verbo har en sueco y se conjuga de la siguiente manera. E, as, a, hemos, habéis y han. Después, el verbo principal se conjuga en participio. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Los verbos del grupo AR es decir, los que terminan en ar en su forma infinitiva, cambian el sufijo ar por ado, como cuando te cambian los calzoncillos. Por ejemplo, he tomado mucha gaseosa. Los verbos del grupo er e ir cambian el sufijo er e ir por ido. Por ejemplo, ¿han dormido esta noche? En conclusión, para hablar en participio se utiliza el verbo haber más el verbo principal en participio. Y no te olvides de cambiarte los calzoncillos.